Pozdravljeni, um, moje ime je Matic Germovšek, Žnidaršič. Um, prihajam in rojen sem v Novem mestu, um, odraščal sem v mestu Trebnje, um, na Dolenskem. Um, in pa kasneje potem sem se odločil za nadaljevanje moje izobrazbe um, na avstrijskem Koroškem. Um, tako sem tudi postal v bistvu aktiven um, v koroško-slovenski uh, politični, um, na koroško-slovenskem političnem zemljevidu. Um, in v bistvu to je bil potem tudi moj um, link um, in moj prvi stik um, z manjšinami, um, z nacionalnimi etničnimi manjšinami. Um, in v bistvu ta tema me je tako prevzela, da sem se potem uh, aktivno začel ukvarjati um, z njo, kar pomeni, da se trenutno, um, sem trenutno predsednik um, mladine Evropskih narodnih skupnosti, ki je um, v Evropi um, največja manjšinska mladinska organizacija. Um, in ja, um, rad bi rekel, da v bistvu me je zelo navdušilo, v bistvu, kako pripadniki manjšine gledajo na svoj narod. Um, da so mogoče večkrat kot mi sami um, se zavedajo v bistvu um, svojih korenin in so ponosni na svoj jezik in na svojo kulturo. Um, in ko sedaj v moji novi funkciji potujem, dosti po Evropi, um, srečujem nevrjetno veliko um, manjšin in različnih zgodb. Um, tako me je tudi pot pripeljala um, do Albanije, tokrat, kjer snemam ta intervju. In um, tukaj imamo namreč seminar na temo vlaške manjšine. Uh, Vlahi so manjšina, ki prihaja v originalu iz Grčije in je sedaj razseljena po Romuniji, um, Albaniji, um, Makedoniji in tudi v Srbiji. Um, tako da ja, me, me zelo um, sedaj veseli to raziskovanje teh najrazličnejših zgodb manjšin, nekatere izmed njih celo nimajo svoje um, države. In v bistvu me tudi veseli to prostovoljno delo in um, ta neformalna izobrazba, ki jo pridobivam preko tega. Um, sam trenutno živim na Dunaju, um, sedež organizacije je v Berlinu. Um, in ja, um, rad bi povedal, da da mogoče razširimo tudi to, to idejo o manjšinah, oziroma njihovo besedo, um, in da jim damo priložnost, da se nam predstavijo, ali pa da jim tudi večkrat prisluhnemo. Um, in ja, želim vam še en lep dan in sem zelo ponosen, da sem prvi, ki je v slovenščini lahko povedal par besed um, za to čudovito um, mrežo, ki ima že preko 150 intervjujev. Hvala.